кеш жарық құрметті тәлім тв арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе біз тікелей эфирдеміз бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті үйімді қалай жылытамын деп аталады енді бізге арнайы маман келіп отыр <clears throat> талғат жұмабайұлы ә, жылу жүйесінің маманы дәнекерлеуші енді қысқа бізден бұрын осы кісілер тезірек қамданатын қош келдіңіз талғат мырза ендіше бастайық үйді қалай жылытамыз бүгінгі тақырып өте өзекті ғой <clears throat> енді мынау қаладағы отбасыларға қарағанда қаладағы мына тұрғын үйде тұратын кісілерге қарағанда көбіне жер үйдегі кісілерге қатысты сияқты бұл тақырыбымыз себебі мына жер үйде ә, пеш орнатылады жаңа табиғи газбен не болмаса кәдімгі ә, отынмен ағашпен жағады деген сияқты көмірмен жағады осы мәселеде кейбір отбасылардың жаңағы тұрмыс тіршілігінде осы қыс келе салысымен қысқа дейін қамданбайды ғой көп адам қыс иә. келе салысымен бірден жаңағы пешін ә, жағып ә, суын тексеріп деген сияқты ішінде ауа бар ма жоқ па соның барлығын тексеріп ақыр соңында бір бөлмесі жылса бір бөлмесі жылмай жатады деген осындай проблемаларға ұрынып жатады ә, осы тақырыпты жақсылап бүгін тарқатайық көрермендердің сұрағына жауап берейік қалай қысқа қамдану керек үйді қалай жылы ұстау керек деген мәселе енді ә, мына үйді қалай жылыту керек деген мәселе келмес бұрын сұрақты ашпас бұрын жер үйдегі жалпы пеш қандай талаптарға сай болу керек осыған жауап беріңізші бисмилля ә, енді сұрағыңыз өте орынды ә, бірінші мынау көбінесе ауылдық ауылдық жердегі осы нелерге сай келіп тұр осы тақырып мен жорамал бойынша енді бізде көбінесе пешті қалай болса солай сала саламыз қысқа қамданбаймыз жаңа өзіңіз айтпақшы қыс келген кезде біз бәріміз кірісеміз да негізі оның ә, э, кіріспестен бұрын мысалға ә, біз оның егер көмірмен жағылатын пеш болатын болса оның оборотын тазалап жарық жерлерді жауып көбінесе енді духовкілердің арасы сол жерден бір от жаққан кезде бір түтіннің иісі шығып үй ыстанып пеш тартпай сондай жүруіміз болады да yeah. Иә. ол бірден бір себеп жаңағы құбырдың таза болмауы екіншіден жаңағындай қысқа дұрыс уақытысында дайындалмауымыз сосын көбінесе бізде жаңа пештер талапқа сай болмай тұрады өйткені жылда жылда сіз дайындап отыруыңыз керек ал біз жылда жылда дайындамаймыз мысалы жаңа киім киген секілді ғой ол да сол сияқты дайындалмай отырамыз да қалай дайындауымыз керек оны мысалы енді оны дайындалғанда мысалға ә, жаңағы айттым ғой құбырларын тазалап біріншіден екіншіден сол жаңағы нелерін көздерін ашуымыз керек те енді бітеліп қалады ғой құбырымыз бітеліп қалады <coughs> жаңағы бізде бір оборот үш оборот бес оборот дегендер болады мысалға ауылдық жерлерде соларды тазалап дайындасақ қысқа толық тексерістен өткізу толық тексерістен өткізіп егер көмір пеш болатын болса көмір пеш өйткені тез бітеледі өйткені оған біз көмір жағамыз көмірдің де сапасы кішкене бізде ауылдық жерлерде біреуге қиындау кейбіреулер жаңағы тек қана отын жағады кейбіреулер жаңағындай басқа нәрселер жағады сонымен бітеледі ерте мысалға солай ал енді жаңағы табиғи газ орнатылған пештер болса ше егер табиғи олар енді сумен жаңағы жүреді иә. егер табиғи пеш не құбыр мен газ орнатылатын иә. болса оның өзінің стандарттық нормалары бар мысалға бөлмеге қойған кезде сол бөлменің ә, окошкасы болу керек біріншіден екіншіден жаңағы дымоход дейміз ғой түтін шығатын моржаның қасына тағы бір дополнительный қосымша бір тесік болу керек ол неге иә. арналған ол өйткені анау газ жиналған кезде содан шығып ауа тазарып отыру керек а көп жағдайда иә, қауіпсіздіктің алдын алу өйткені көп жағдайда бізде ондай нәрсе қолданбайды жаңағы өзім өзім білем деген секілді жасай саламыз сол көбінесе апаттарға алып келетін сол жағдайлар да жақсы керемет қазір жалғастырамыз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса эфирге қосайық кеш жарық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар мен паровойдың асты жылымайды ше үсті жылитын ол неліктен <coughs> жақсы түсінікті сұрағыңыз соны сұрайын деп едім иә рахмет бірден түсінікті ғой енді иә бірден түсінікті кейде бізде от жаққан кезде мысалға біз су құямыз воздухын шығармаймыз ауасын шығармаймыз иә ауасын шығармағаннан кейін ол жылу бермейді дұрыс өйткені ең бірінші отоплениенің жауы ол ауа ғой иә ауа тұрып қалса сол жер жылымай қалады жылымай қалады иә көп жағдайда бізде анау ауылдық жерлерде нені трубаны қис жаңағы әртүрлі қылып жүргізеді ғой былайша айтқанда түсінікті тілмен айтқанда зигзаг қылып жүргізеді секілді бір жер төмен бір жері жоғары жаңағыдай уклонмен жүргізбеген себептен сондай жағдайда көп нәрсе орын алады жаңағы ауасын қалай шығару керек өзі паровойлардың әрқайсысының тұсында ауа радиатор иә. Иә, радиатордың әрқайсысының тұсында ауа шығарғыш құрал болады иә, бұрышында болады бұрышында болады сонымен ауасын шығарып соны суын тексеріп отыру керек жаңа айтып отқаныңыз өте орынды жаңа уклон дедіңіз ғой кішкене иә, иә. қиғаштап қисайтып мысалы көрермендеріміз білу керек та үстіндегі мынау құбырмен су келеді және осы арқылы батареяға құйылып астындағысымен қайта кетеді иә иә білуімше иә подача обратка деген иә көп жағдайда бізде подачасын дұрыс бермей жатады обраткасын дұрыс бермей жатады мысалға көп жағдайда подачасын берген секілді мысалы пештен шыққанда ол <coughs> биіктеу шығу керек көбісі қысқа пештен қысқартып шығарады мысалға пештен ұзартып шығарса неғұрлым ол ыстық суды қайнатқаннан кейін ол давление жоғары қарай беріледі ыстықты сонымен ол жақсы берілу керек та а көп жағдайда ол төмен қысқартып бере салады да өйткені ары қарай уже давление дұрыс бармай қалады сосын кейбір жерлер мысалға уклоннан түсіп кетеді болмаса көтеріліп кетеді сол секілді оған ауа жиналып қалады да ары қарай жылу барғанмен ортада жылу болмай қалады кейбір жағдайларда көбінесе сондай проблема ғой қазіргі иә газ құбырында да сондай жаңағы бізге хабарласқан көрерменіміз көріп отқан болса жаңағы радиатордан арнайы жел шығаратын жер бар сол жерден иә. желіні шығарыңыз не болмаса ә, батареяларыңыздың орналасу тәртібін көріңіз кішкене қиғаш болу керек деген иә, сияқты ғой қиғаш болу біз иә. енді неге айтып отырмын бұны бізде осы алдында үйге бір бөлмемізге батарея орнаттық енді біздікі табиғи газбен жанатын пеш қой ә, мына бөлмедегі жаңа батарейге жалғадық та қабырғаны тесіп келесі бөлмеге қарай тарттық бірақ бір қызығы біз білмегенбіз ғой дәл сол уровеньмен сол ә, биіктікте соны әкеп өлшеп қоя салғанбыз ғой сөйтсек мына ә, батарейге қарағанда келесі бөлмедегі батарея кішкене қиғаш тұру керек екен ғой ана су жүр, жүрмей қалады да сөйтіп бөлмеміз ысымайды неге ысымайды неге ысымайды деп әрі ойланып бері ойланып сөйтсек су қа... енді төбесінен барады кері қайтпайды екен да кейін қарасақ астын үстін кішкене иә. жатқызып кішкене уклон жасап сөйтсек іс бастады енді енді ә, мысалы қазір жаңағы көп адамдар үйін жылытуға әлек қой білмеген жағдайда хабарласып арнайы өздеріңіз сияқты мамандарға сізге хабарласқан көп мысалы клиенттеріңіздің көп, қандай сұрақпен мазалайды көбісі клиенттер бізге хабарласады жаңағы бізде паровойымыз дұрыс ысымай жатыр су жіберіп жатыр жаңа газ э, құбыры бітеліп қалды тазалау керек деген секілді енді ол кісілерге айтарым бірінші жаңағы хабарласқаннан кейін мысалға біз сияқты мамандар көбінесе барады yeah. Иә. кейбіреулер ә, қолына келетіндер бар кейбіреу қолынан келмейтіндер бар өздері иә, үйренгендер бар иә өздері көбісі сондайлар мамандарға жүгінген екен ол сапалы болмай шығады да мысалға дұрыс барады ақшасын береді істеп кетіп қалады. ал ол қайттан жылмайды сосын басқаларға хабарласады деген секілді енді жаңағыдай сұрақтар ғой енді тазалау керек ысымай қалды жаға. бір батареямыз ысса бір батареямыз ысымай қалды ол неден деп сонымен енді біз барамыз қолымыздан келгенше көмегімізді береміз беріп келесі иә, қайталанбайсын деп түсіндіріп кетесіз ғой түсіндіріп иә соны жақсылап егжей тегжейін түсіндіріп бізде жаңа өзіңіз айтпақшы өздері үйренген мамандар дедіңіз ғой <laughs> ә, жаңағы бізде сондай кісілердің біреуіне ұрынып қалдық ә, бір бір рет қана жасайтын жаңағы батареяны жылу орнататын жерді үш рет шақырдық қой сол кісіні иә, сондай көп сондай да үш рет бір келген жерінде қайтып үш рет келді жалмай жатыр ма қазір барамын жалмай жатыр ма қазір барамын деп үш рет келген жағдайы бар мынау отынмен жағатын пеш еді ғой жаңа сол жерге көп жағдайда мысалы ауылды үйлерге барып қарасақ ә, дәл пештің тұсына не болмаса пештің өзіне киім жайып қойып жатады киім жайып қояды аяқ киім қойып қояды деген сияқты ғой енді ә, осы қаншалықты дұрыс енді жақсы кепсін дейтін шығар бірақ дұрыс па осы жоқ енді кепсін дейтін, кепсін дейді ғой енді бірақ ол өте не да жаңағы қауіпі көбірек та өйткені кейбір кезде ыстық жерге қояды да жаңағы паровойдың тұсына или иә. себеп жаңағы пеш көмір пештің жағатын обороттың тұсына қойып қойып жатады көп жағдайда ұмытып кетіп жатады аяқ киімдер еріп үстіне жаңағы уже өрт өртенуге уже несін себебін беріп жатады да сол үшін сол себепті қоймаған абзал негізі бірақ бала кезіміз өзімізде пайдаландық сол әдісті <laughs> қазір пайдаланбауға тырысамыз себеп сол өрт қауіпсіздігінің алдын алу пайдаланбауға тырысасыз ба әлде мүлдем пайдаланбайсыз пайдаланбаймыз біз <laughs> өйткені себеп қазір бәрі батарея жаңағы немен болды ғой газбен газбен иә қазір құбырдың бәрі газбен мхм енді қайсысы жақсырақ жер үйде тұратын кісілерге қайсысын ұсынасыз мысалы газбен ба әлде табиғи отынмен ба былай негізі келгенде ә, отынмен жылитын көмірмен жылитын ол тез жылу береді егер пешіңіз сапалы болатын болса уақытылы э, жаңағы ремонт дейміз ғой жөндеу жұмыстарын жөндеу жұмысынан өткізсе стандартқа сай болса көмір пеш жақсы енді оның плюс жағы да бар минус жағы да бар жаңағы минус жағы э, дұрыс тазаланбай бітеліп әбір жуатады сосын жаңағы екіншіден уақытын алып иә уақытын алып жаңағы отын жарып көмір түсіру деген ол сол жағы ғана енді ауылда тұрғандар ол енді жұмыс емес деп ойлаймын бірақ енді ал газбен жағатын болса ол газ тіптен жеңілірек оған уақытыңды құртпайсың қосып қойдың болды иә. газды ай сайын ақшасын төлеп қоясың ақшасын төлеп қойсаңыз <laughs> көп шығып кетті ғой деп кейбір кезде қиналатындар да бар ғой <laughs> иә. жақсы енді қазір жалғастырамыз бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар мхм керек жақсы түсінікті сұрағыңызға рахмет иә әр жылы негізі өту керек ол маңызды өйткені ол сіздің бала шағаңыз үшін өзіңіз үшін арнайы адамдар келіп тексере ма арнайы адамдар келіп тексереді ол маңызды өту керек кімдерге хабарласу керек ол жағдайда мысалы көп адамдар білмейді ол жағдайда жаңағы өрт қауіпсіздігінің өз мамандары бар өз арнайы жаңағы кеп тексеріп жылына бір рет тексеріс жүргізіп отыратын мамандар бар өзінің арнайы бекітілген сол мамандар келіп тексереді жақсы түсінікті енді ә, кейбір кісілер айтады мына газ трубасымен жаңағы құбырмен енді газбен жанатын пеш қой бүкіл бөлмелерді жүргізіп шықсақ та бүкіл бөлмелерді қойдық отты жақтық сонда да жылымайды жылу бармайды бұл неден болуы мүмкін дейді бұл енді кейбір кейбіреулер иә ондай жағдайлар көп хабарласады бізге өйткені мысалға екі бөлмесі бар үш бөлмесі барлар олар сол бөлменің жаңағы квадратына дейді ғой соған сай емес радиаторлар қояды мысалға сол сай емес радиаторлар қойған сайын ол жылуды бермейді да қаншалық бергенімен ол арық толық ысталмайды сол себепті сол көп жағдайда жаңағы он дұрыс шығармайды көп жағдайда сол квадратты дұрыс есептемейді ғой пешті де сол үйдің квадратына толық есептеп қоймайды мысалы қалай болу керек ол мысалы квадрат метріне қалай қою керек деген сияқты мысалға бір радиатор ол бір жарым квадратқа есептеледі бірде екі негізі бірде екі біз бір жарым деп қазақпыз ғой енді кішкене иә. қосамыз бір радиатор бір жарым квадратқа сіз енді үйде есептейсіз қанша бір бөлме қанша квадрат соншалықты соған қарай соған иә, қарай уже иә қоясыз соған есептеп қоясыз жақсы бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар қосайық кеш жарық тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар саламатсыз ба саламатсыз ба менің үйімнің пеші пеші газбен жылитын еді да мхм сол газ пешім өшіп қала береді ә, ол далада моржасынан деп айтқан алдында қысқа деп моржасы мен моржасын ұзаттық та қазір тағы да сөніп қала береді бұл бірінші сұрағым екінші сұрағым екінші үйімізде от жағамыз от жаққан кезде ә, э, суы қайнап кете береді ол неліктен соған жауап бересіздер ма енді сізге сұрақ қояйыншы мұржасының төбесінде қауіпсіздік ә, қалпақшасы бар ма қауіпсіздік иә барлығы қалпақшасы бар газдың кейде осындай тұста газдың давлениесі жетіспей қалатын тұсы болады да сол себепті газ өшіп қала береді ә, екінші себеп газдың жаңағы редуктор дейді ғой газдың давлениесі жетпегендіктен жетпегендіктен де осындай жағдай газ пеш толық ары қарай ә, жылуды бермей қалады өйткені газ жетпеген екен уже газ болмағаннан кейін белгілі ғой ары қарай жұмыс істемейді сосын отказ беретін пештер сол себепті ол газды қалай тексерту керек онда енді ол қыстың күні қазір бәрі газ қолданып жатқаннан кейін газ кішкене давлениесі де азаяды жаздың күнгідей емес қыста шамалы ол да екінші сұрақ жаңағы су қайнап кете береді дейді ол су қайнап кете беретін енді ол бұл кісі жаңа сұрақ қойған кісінің екінші жаңағы жер тамда от жағамыз деді ғой иә иә от жағамыз от жағамыз енді ол су қайнап кете беретіні белгілі ғой ішінде судың аздығы көмір жағады ғой енді көп болса да бірақ қайнап береді иә сосын анау расщитный бачоктан түсетін трубаның диаметрінің а, несі қысқалығы и аздығы енді кейбіреулер тым жіңішке болып тым жіңішке болып қалуы мүмкін су жеткіліксіз барады сонда су жеткіліксіз барады яғни соған да қатты мән беру керек оған да иә? қатты мән беру керек сулардың жүріп отыратын енді жаңа ыыы ауаға алып кетеді дедік қой енді мысалы біз өзіміз ауаны былай шығарамыз да қай радиаторда қайсысында ауаға алып кеткенін енді кей жағдайда білмей жатасың ғой үстінен жаңағы бачокқа құятын жері бар суды құятын сол тұрады және астыңғы этажында суды қайта шығаратын жері бар да жаңағы суды үстінен құймай керісінше астынан толық суды шығарып тастаймыз кәдімгі шлангымен және дәл сол шлангымен қайта суды жоғары қарай итереміз осылай дұрыс па әлде төбесінен құйған дұрыс па енді газ пештерде жалпы газ ғой иә газ пештерде өзі арнайы сол пештің тұсында кішкене кнопка болады оны соны басса сол арқылы су кетеді кейбіреулер жаңағы ондай кнопканы пайдаланбаған себепті жаңағы сливать ететін су сливать ететін қосымша содан су сливай, э, су құйып жатады көп жағдайда ол да енді ол кезде өзі э, пештен де газ шығаратын жерлер бар и радиаторлардан да э, жаңағы ауа шығаратын жерлер бар соларды әр радиатор ұстап көргенде өзі белгілі қай жерде қай жер жылы қай жер салқын жылымай тұрған иә, жылымай тұрған содан білесіз енді радиатор демекші осы жерде қараңызшы кейбір кісілер қазіргі жаңадан шығып жатқан радиаторларды орнатады үйіне иә? мына пластик трубалармен ал кейбірі баяғы жаңағы советский дейміз ғой иә? кәдімгі таза темір чугун радиаторды қойып жатады осы екеуінің қайсысы дұрыс негізі жалпы газға алюминий дұрыс газға алюминий яғни жаңасы жаңасы дұрыс иә ол оған соған соның технологиясына сай болып жасалып шыққан ал енді ол көп жағдайда бізде газ пешті көтере алмай жатады өйткені ә, не көмір жағатын пешті көтере алмай жатады өйткені көмір жағатын пештің ол сіз оған мөлшерлеп салып отырмайсыз бір шелекті аударасыз иә, қалай жанатынын қалай жанатынын білмейсіз анауның өзінің регулировкасы бар газ пештің сол мысалы алпысқа болса алпысқа қырыққа болса қырыққа қойып қоясыз ол сол температураны ғана сізге беріп отырады Үм, бірақ бұл жылуды меніңше көп сақтай алмайды иә көп сақтай алмайды енді бұрынғы ә, ә, әлбетте сапалы бұрынғы радиаторлар ол газ пешке жаңағы темірді қойса да болады ғой темірді қойса да болады иә, аха оны да қойса да болады ол да жақсы ол енді бірақ жылуда шамалы алюминийге қарағанда кішкене жылуды көбірек ұстайды иә біраз уақыт жылы иә, біраз уақыт жылы болып тұрады енді бізге мына whatsapp желісіне көрермендеріміз өздерінің сауалдарын жолдап жатыр сізге оқып берейін сәлеметсіздер ме батарейка ыстық болып тұрса да ауасын тексеру маңызды ма бізде батарей бірде жылы бірде ыстық ыстық болып тұрады ә, бізде газовой отопление дейді алматы қаласынан енді ол айтып тұр ғой өзі ыстық болатын соның ауасын шығару маңызды емес ол ыстық болмайды ол э, ыстық бермейді егер ауа тұратын болса ауа тұрса жылымайды иә жылымайды ол ол бірден түсінікті болады иә, ғой түсінікті болады иә егер ыстық болатын болса ол әлбетте ол белгілі ауа жоқ екен одан <clears throat> тағы келесі сұрақ бізде екі қабатты үйдің екі қабатында да ыстық сулы суды қуалайтын насос болған абзал ма дейді екі этажында да емес енді бір этажында сол өзінің астыңғы бөлім астыңғы бөлімінде қойса болды соған пештің жалпы негізі газовый пештің өзінде ә, насос болады ал егер кейбіреулер оған ары қарай күші жетпейді деп қосымша қосады иә біріншіден анау қосымша магнитпен жабысатын насос қой қосымша магнитпен жабысатын емес кәдімгі насостар кәдімгі орнатылатын иә? орнатылатын қосымша ол мен мынандай насостарды көрдім да жаңағы токқа тығып қосылғаннан кейін өзінің басында кішкене магниті болады соны мынау темір трубаға жапсырып қойса өзі датчик датчик иә ондай да болады ол да болады иә қазіргі насостар көп саны бірге екіге үшке қойылатын насостар ғой көбінесе қарапайым иә. қалта көтеретін арзандау иә енді олар шамалы қымбаттау насос көбісінің қалтасы көтере бермейді сол себепті оны қоя бермейді ал енді көп жағдайда біз мынау барахолкаға барып өзіңіз ялянға барып сондай бір арзан оның өзі бір он мың теңгенің көлемінде тұрады ол насос иә yeah. көбісінің енді қалтасына ауырлық келтірмейді соны қояды жаңағы датчик дұрыс қой негізі иә датчик дұрыс ол да болады ол да болады енді тағы бір көрерменіміз жазған екен отопление қалай жасаған дұрыс дейді бір труба ма әлде екі трубамен жасалғаны ма негізі бізде бұрын байқайсыз ба ауылдық жерлерде көбісі ленинградский стиль дейді оны енді ауылдық адамдар көп біледі оны иә. тамда тұрғандар көп біледі ленинградский стиль дегеніміз ол бір трубамен уклонмен жібереді оған насостың қажеті жоқ свет өшіп қалған кезде ол өзімен өзі сама, самотек дейді ғой өзінің ағынымен өзі жұмыс істей береді бір трубамен барады подача обраткасы қайтадан айналып обраткасы келеді бір иә, ал енді қазір ше қазір көбісі пайдалан соны, соны пайдаланады көбісі бірақ енді қазір насостың барлығы насосқа сенген екен көбісі уже басқалай жасай қазір енді жаңа бір тұрғызылған үйлерге кіріп қарасаңыз екі тұрбалы болып жатады екі тұрбалы болып жатады аха иә енді әркімге қалай ыңғайлы солай жасайды кім білгенін жасайды ғой енді <clears throat> әр маман өзінің білгенін қосады ә, енді неге көрермендердің сұрағын оқып жатырмын ә, біз енді тікелей эфир болғаннан кейін осы көрермендердің сұрағына жауап беру ғой басты мақсатымыз осы ә, көрерменмен байланысу ә, сауалдарына жауап беру деген сияқты келесі сұрақ бізде ә, 12 этажды көп қабатты үйде тұрамыз дейді отопление нашар сантехник білмей келтіре алмай жатыр дейді осы инженерді біздің домға шақыртуға бола ма астана қаласынан дейді ақшасын төлейміз дейді тұрғындар жиналып біз өзіміз осы сізді сұрап жатыр ғой біз өзі осы алматы қаласында да үлгере алмай жатамыз кейде көп жағдайда өзімізде иә заказ заказ енді қыс ауасы болғаннан кейін көбісі осы қыста ғой өзіміз алған уақытта хабарласамыз сол жағдайда көбінесе өзіміз сияқты мамандарға беріп жатамыз үлгере алмай жатқан жұмыстарымызды өзіміз жақсы енді астана қаласынан да бір табылар табылар инженерлер мамандар көп қой ол жақта мамандар да көп иә бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен тағы да бір қосайық эфирге кеш жарық тыңдап отырмыз техника безопасность мың теңгені жинайды ғой сол түсінбедім сұрағын жақсы түсінікті жаңағы қауіпсіздік орындарын тексеруіне байланысты мың теңгеден жинаймыз ғой дейді барлығымыз сол рас па дейді олар тегін тексере ме әлде кәдімгі ақылы түрде шақыра ма ә, оны жалпы негізі үкіметтің өзін тағайындаған жаңағы пожарниктер бар ғой солар келіп өздері әр тұрғын үйге әр тағайындалады иә керісінше кейбіреулер ол үлгере алмай жатқан себептен енді басқа біреулерге біз сияқты мамандарға болмаса қосымша мамандарға жүгінеді ақшасын төлеп иә, аха енді әркім жағдайына қарап шақырады егер оны күтем десе кезегі алыстау болады сол себепті кезегін жақындату үшін сондай мамандарға хабарласып ертерек келіп ертерек қарап берген қалайды сондықтан осы мәселені тексергеніңіз дұрыс анық қанығын біліп расымен жаңағы басқа мамандарды шақыру үшін ақы жинап жатыр ма әлде болмаса өз қалтасына кетіп жатыр ма деген сияқты ғой иә. анығын ала біледі ә, әрі қарай үйге қандай пеш қойған дұрыс настенный ма дейді не болмаса напольный ма дейді жалпы негізі әр нәрсе айтылған кезде өзі ақшаға келіп тіреледі ғой өзі көбісі қалтасы көтермеген екен жаңағы жерге қоятын пешті алады ақшаны бетіне қарамай қоятын болса ше ақшаны бетіне қарамай қоятын болса ол әлбетте сапалысын қымбатын жақсырағын Настене стене қояды ғой оның қосымша су жылытқышы бар құралы ал жердегі қоятын пештің оның қосымша жылытатын бойлер дейміз ғой ондай иә. жоқ ал на боллері бойлері бар онымен душқа да қолдансаңыз болады ол сіз үздіксіз сізге үлгеріп отырады мхм қосымша бойлерді қолданбайсыз насте екеуінің бар айырмашылығы осыға осыда ғой иә? иә бірақ жылуды екеуі де бірдей береді жаңағы газды да екеуі бірдей бірдей бір қалыпты жағынан кейбір су жылытқышы ғана су жылытқышы сосын сапалысы ғой кішкене енді сапалырақ сол настене ғой енді <coughs> жақсы енді бізге қаскелең Э, қаскелеңнен бір кісі жазып жатыр екен ассалаумағалейкум батареяның ішіне судың орнына май құюға бола ма дейді соны айтып жібересіздер ма рахмет бұл қалай түсінбедім мен судың орнына май құюға бола ма а машинаға құятын антифриз деген сияқты ғой иә иә иә системада <laughs> ондай қоюға болады әлбетте бірақ енді ол қатпас үшін қатпас үшін қатпас үшін иә ол да жақсырақ иә антифриз негізі жалпы жаңағы таттандырмайды ғой сол себепті қойғанда абзал осы тұста бір ә, сұрап өтейінші жаңағы темір батареялар бар ғой солардың ішінде судың қалуы мысалы иә жаздың күндері де мысалы қолданбаймыз ғой сол кезде судың үнемі ішінде қалу бұл зиян кері әсерін бермей ме әлде бір таттанудан сақтай ма өз өзін жеуден өз өзін жеуден сақтағанда былай да былай да жейді ғой бәрі бәрібір жейді бәрібір жейді ол өйткені ол темір темірге су тигеннен кейін белгілі дат шығады сол секілді онда біз өз үйренген маманға жүгінген екенбіз тағы да <laughs> ә, әрі қарай жалғастырайын бір квартираның өзінде батарея бір бөлмеде жылы бір бөлмеде суық неліктен айтсаңыз дейді жаңағы сол мәселе ғой бізде кей кейде уклонның жаңағы бірінен кейін бірі төмен бірі жоғары болмаса жаңағы повороттар көп болу жаңағы бұрыштар сол себепті көбісі сол жерге жиналады да ауаның бәрі ары қарай жылуды бермейді бәрі келіп сол ауаға келіп тіреледі ғой или судың аздығы судың аздығы да сол суды жылтып жылтпайды э, батареяны жылмайды арасында суды тексеріп тұру керек қой иә арасында әлбетте расчетный бачокқа қарап суын тексеріп сол жер нормасы болады өзінің сол нормасынан түсірмей сақтап отырса енді осы орайда жаңағы батареялардың орнату орнатылу тәртібін айтып беріңізші ә, үстіңгісі суды айдап алып келеді астыңғысы қайтады деген сияқты және оларды қалай қойған дұрыс мысалы бір бөлмедегі жағы жаңағы биіктікпен келесі бөлмедегі бірдей болған дұрыс па әлде одан сәл төменірек болмаса жоғарырақ болған дұрыс па енді батарейканы орнатқан кезде бір, жағы бірінші батарея биікте тұрса содан кішкене ғана уклон болса болды ғой орнатылғанда сол кезде ол жақсы жылайды бізде көп жағдайда бәрін бір уровеньге қойған себепті ол жылымайды оған насосының жаңағы насосқа жүгінуімізге тура келеді да насостың көмегімен а кейде свет өшіп қалған жағдайда ол тарсылдап жаңағындай жылымай жылымай бір батарея жылыса бір батарея жылымай солай әбіржіп жататын <coughs> болады енді осы қысқа қамданғалы жатқан көрермендеріміз өте көп екен ә, мына ватсапқа келіп түсіп жатқан сұрақтардың көбі соның көрінісі деп ойлаймын өте көп сауал көзімізде көріп <laughs> соның басым көпшілігі жаңағы бір бөлме жылыса бір бөлме жылымайды деген мәселе ғой ә, ассалаумағалейкум үйдегі система ол водяной дейді паровой деген үлкен заводтарда болады, болады ғой дейді оған не дейсіз түсінбедім сұрағын үйдегі система ол водяной паровой деген үлкен заводтарда болады дейді жақсы сұрағыңызды ә, э, түсінікті етіп қайта жіберсеңіз үйдің отоплениесі бачугі қайнап кете береді алдында жауап бердік бір батарея қанша метр квадратқа жетеді неге дұрыс жылымайды дейді бағана айттық енді тағы қайталап өтейік бір батаре бір радиатордың жаңа бір батареясы енді анау бір секциясы бір секциясы ол бірде екі квадратқа біз енді бір жарым деп айтамыз бір жарым квадратқа ол жетеді енді сіз бөлмеңіз мысалға 16 квадрат болатын болса сол 16 квадратқа радиаторда 13 түгін немесе 8 түгін қоясыз ассалаумағалейкум бір бөлме мешіт жылымай жатыр қанша радиатор қойсақ та салқын бола береді дейді шымкент қаласының омар есімді жігіт жазып жатыр жаңағы сол бізде э, соңғы бөлме болмаса ортаңғы бөлме жылмай қалатын себепті біз мынаған көп мән бермейміз мысалға трубаның диаметріне де байланысты ол неғұрлым ол диаметрі азайған сайын ол жылуды көп бере бермейді неғұрлым диаметр үлкен болған сайын ол жылуды жақсы береді және жылу соғұрлым су да молырақ келіп иә молырақ уже ары қарай барып жылытып тұр иә воздухын ауасын шығарғанға да ыңғайлы жаңағы сұрақ қой енді судың орнына май құйсақ бола ма деген сияқты мәселе одан кейін антифризбен суды араластырып бірге құйсақ бола ма дейді бұған не дейсіз қалай антифризбен суды араластырып құйса негізі ол жаңағы машинаға құйылады ғой антифриз негізі көбісі жаңағы қатып қалмас үшін мақсатында ғана ғой иә. иә ол енді болады әлбетте бірақ құймаған абзал ғой құймаған енді антифриз құйса ол жақсы негізі полға антифриз құйса жақсы да теплиполға баратын егер теплипол бар үйлер болатын болса антифриз құйған жақсы өйткені ода су не қылмайды ғой төгіле бермейді көбінесе төгілмейді иә сол, иә, қалып тұрады ол қатпас үшін ғана негізі су да жақсы ол үйдің ішінде болса да қатып қалу әбден мүмкін бе қыста енді жылу дұрыс болмаса өйткені көбісі жаңағы үй стенасы жұқа болады потологы <coughs> жаңағыдай жұқа болады сол себепті көбінесе терезелердің түбіндегі шелдер сол дұрыс жабылмайды сол үшін де көп жылуды сақтай алмайды да сол себептерде кейде қонаққа кет кетіп қалады сосын жаңағы от жағатындар кейде уақытылы келіп от та жаға алмай қалады жаңағы газ қосатындар кейбіреулер қосып кетуге қорқады да өшіріп кетеді сол жағдайларда енді бір күн екі күн қыдырып кететіндер бар жол жүріп тапсыратын ешкім болмаған екен сол себепті де қатып енді мынау еден жылытқыштың құбырларының арасында кейде су азайып кетуі мүмкін кейде ауа қалып кетуі де мүмкін ғой осы мәселелерді реттеуге бола ма негізі реттеуге болады ауасын қалай шығару керек ауасын сол ауасын сол теплый полдың ауасын сол бір біртіндеп шығарады иә. өзі подачамен подачамен обраткіні сол подачамен обраткінің ауасын сол подачаны беріп отырып бір бір неден не алады ғой ол жерде өзі может бес жаңағы өз құбырларын иә, түйіскен жерінде ғой түйіскен иә? жерінде иә аппараты иә бес точка шығуы мүмкін төбесінен обратка бес точка подача бес точка шығуы мүмкін соның әрқайсысын сол шатастырып алмай өзінің ретімен рет ретімен шығарса ол тезірек болады және де жақсырақ жылитын болады жақсы түсінікті бумен жылытуға болады сосын жаңағы тағы да алып қалысып кетерім жаңағы полда көбінесе ұзындығын көбейтіп жібереді ол да маңызды ненің ұзындығын пол жүргізген кезде ә, стандарт бойынша 60, 65, 70, 75 қана Үм. метр жүргізген кезде көбісі 100, 200, 150 жүргізеді ол ысымай жатады Үм. Э. оған да ол да маңызды өте э, күш жетпей ма қалай күш жетпей қалады да жылуды ал неғұрлым қысқа болса <coughs> жаңағы стандартқа сай жетпіс алпыс метр 75 метр 75 бес метрден бері қарай болатын болса ол жақсы жылытады және жылылықты жақсы беретін керемет осы мына еден жылытқыштың адам өміріне зияны бар ма жалпы жалпы кей жағдайда естіп жатамын иә кәдімгі соның үстіне жатсаң мысалы енді жылы еден деп жатасың ғой сол уақытта ішкі ағзаға өте зиян дейді өзіңде жүрегің өкпең қысылып өзіңде жата алмай кетесің ғой негізі көп жағдайда оларды жаңағы тамақ ас бөлмеге душ душ орналған бөлмеге кіреберіске кіреберіске сондай жерлерге көбінесе коридорларға жаңағындай жатын бөлме керек жатын бөлмелерге керек емес жалпы жақсы түсінікті иә ол жаққа ыыы қазір интернеттен көрсетіп жатқан обогреватель туралы не айтасыздар дейді енді бұл тоққа тоқ арқылы істейтін жылытқыш қой дөңгелек болып келген жылытқыш тоққа сұғып қоятын сол үйді қаншалықты жылытады жылу болмағанда қолданса бола ма денсаулыққа зиян келтірмей ме дейді иә жақсы керемет сұрақ расымен де мынау кейбір бөлмелерге енді жаңағы радиатор орнатылмайды ғой сол уақытта осы тоқ арқылы істейтін жылытқышты қойып қояды көп адамдар жаңағы бетімен үрлеп тұрады болмаса иә. спираль арқылы қызып тұратын осы қаншалықты зиян енді бұл жердегі ана <coughs> спиралмен өте ол зияндау көп негізі ауаны құрғат жібереді миыңды шамалы кептіріп жібереді деген секілді бұрынғы алдында су қоятын едік қой біз сол спиральдың алдына адамға зияны аздау болсын деп ол көп жағдайда ол қолданылмайды кейбір жағдайларда ұмыт кетеді мысалға кейбір жаңағы ыдыстар алдында тұрып қалуы мүмкін болмаса бір материалдар алдында тұрып қалуы мүмкін жаңағы тряпка деген секілді киім кешек деген секілді болмаса кішкентай бала бір нәрсені тастап жіберуі мүмкін ол уже <coughs> қауіптірек та от жаңағы пажа от шығуына қауіптірек та сол үшін оны жалпы қолданбаған абзал тіпті өзің күйіп қалуың иә. да мүмкін ғой иә тіпті ол ондай жағдайлар да болды енді жақсы жылытуға қойып қоятын бір бөлек бөлмені жылытуға қойып қою ол бір бөлек енді соның түбінде жатып жанында жатып ұйықтайтын адамдар да бар ғой ол енді зияндығы жаңағы айтып айт өттік қой жаңағы миды кептіретіні иә енді сәлеметсіз бе батарея жылы болса да үй мұздай салқын дейді қызылорда қаласынан екен енді ол кісі может потологы жаңағы не шығар тамның төбесі жұқа шығар <clears throat> стенасы жұқа шығар сол себепті де көп жаңағыда айтып өттік қой терезелерінің шелдері дұрыс жабылмаған болуы мүмкін жылуды көп ұстай алмауы мүмкін да сол оған да мән беру керек кейбіреулер бар енді бізге көп хабарласатын негізі сондай кісілер негізі жаңағы үйім жылымай жатыр осындай үйіме жаңағы жүз елу квадратқа мен екі жүз екі жүз елулік үш жүздік жаңағы квадратқа пеш алдым батареям ыстық бірақ үй тез суып кете береді деген секілді көп сұрақтар келеді өйткені ол сол жаңағы стенаның жұқалығы потолоктың жұқалығы жаңағы терезелердің шелдерінің арасы дұрыс жабылмағандықтан әйтеуір бір жерде жылуды жылуды иә дұрыс сақтай алмайды сақтай алмай иә, жақсы бізге хабарласқан көрерменіміз бар тағы да эфирге қосайық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар а менің сұрағым шымкенттен абдус саматтың керемет менің сұрағым анау үйде жер менде соған настенный пеш тұр соған анау батарейкалар да бар и теплобол да бар да теплоболдың бәрін қоссам жылмай қалады да теплобол ана менің насосым күш жетпей жатыр ма соны дополнительный насос қоюым керекпін ба сосын мен қазір бәрін өшіріп қоямын да тек қана кіреберістен ванный туалет сол кухняда күйеуге деп істепті да жақсы қойды басқа маған қоссам болмайды соны айтып берді жақсы бір сұрақ қояйыншы сізге пешіңіз қанша квадрат метрге арналған бір екі жүз отыз квадрат деп берді ғой маған үйіңіз қанша квадрат үйіңіз ше бөлмелеріңіз үйім үйім он бірде он ғой негізі көбінесе жаңағы подачаға біз қабырғада орнатылған иә, иә қабырғада орнатылған пеш енді бұл кісі айтып отыр ғой жаңағы сол үйге жеткілікті артығымен қойылған деп бірақ батареям ысымайды yeah. Иә. да ысымайды деді ғой деймін енді бұндай жағдайда көбісі пол мен батареяны бірден қосып қойған жағдайда көбінесе полға кетіп қалатын жағдайлар болады ода ауа қалып қояды сосын мына жаққа и мына жаққа жаңағы судың давлениесі жетпей қалады да көп жағдайда сондай болады негізі екі, екеуінің біреуін бірінші жылтып алып кезекпен жылтқан ол сол дұрыс сұрақ сол дұрысырақ иә ол өйткені оған тағы дополнительный насос қойған абзал кішкене э, тағы бір керемет сұрақ келіп түсті пештің жаңағы су құятын бачогы үйде болған дұрыс па әлде төбеде сыртта болған дұрыс па дейді төбеде сыртта болған дұрыс қой өйткені су төгіледі сол да құйылады ғой иә сол жақсы ассалаумағалейкум дейді шымкент қаласынан мақсат есімді азамат жазып отыр екен жалпы жылы еден адамға зиян ба дейді жаңа жауап беріп өттік әрі қарай ағамызға алла разы болсын дейді әмин өте дұрыс айтып жатыр отопление точкасын қаншаға жасайды екен дейді <laughs> бұл енді жеке мәселе шығар жеке мәселе <coughs> кейбір әр клиенттің өзінің жағдайына қарайсың бізде біз нақты қатып қалған баға жоқ қатып қалған баға жоқ кейде болады өте төменгі бағада жасап береміз кейде болады жағдайына қарап жағдайына қарап көңіліне қарап иә, енді біз орыстар айтады заряжать етпейміз деген секілді жақсы керемет иә, бірақ жұмыстың сапалылығына қарап негізі әр нәрсе өз сапалы нәрсе болса қымбатырақ жүреді арзан дүние болатын болса ол белгілі сол себептен сапаларға жасауға тырысамыз өйткені иә. ол екінші рет ол бір проблемаға бір проблеманы қайта қайта қозғай берген болмайды оған мысалы батареяны жасап бер деп сізден кейін басқа кісіге жүгінген ол иә ол кісінің қалтасына да қиын болады және өзіңізге де қиын болады бір жұмысқа екі жұмыс қылмай соны артық шығын ғой демек артық шығын иә. шығармай соны бітіріп енді сіз сізге арнайы келіп түсіп жатқан сұрақтар өте көп қой жаңа айтып жатырмын эфирден тыс өзіңіз талай отбасылардың үйіне жылу сыйласаңыз дәл қазір осы эфир алдында көрермендеріміздің сұрағына жауап беріп ішіне бір жылу сыйлап отырсыз адамның өзіне ә, сондықтан осында көрермендеріміз өзінің ризашылығын білдіріп жатыр келесі сұрақты оқиын мен өзімнің дайындап келген сұрағымды әлі оқып үлгерген жоқпын сізге қойып үлгерген жоқпын ә, мұнда көрермендеріміздің сұрағын оқып бітіре алмай жатырмын ассалаумағалейкум отопление неге қайнап кете береді насос қосылып тұрады дейді енді жаңағы бағанағындай ғой сол расчетный бачоктың өте жақын орналасқандығы және де ол диаметр кішкене аздау болғандығы жаңағы трубасының кейбір кезде бітеліп қалады мысалға сол жақсы иә. түсінікті бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен рұқсат болса қосайық кеш жарық тыңдап тұрмыз қандай сұрағыңыз бар ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам қай қаладан хабарласып тұрсыз мен жамбыл облысынан хабарласып тұрмын бәрекелді қандай сұрағыңыз бар мына үйде квадрат өлшенеді ме или мына үй отоплениені жуып өлшенеді ма ана квадратты квадратқа шығарып жатыр ғой мысалы жүз литр су алса ол қанша квадрат пеш болады екі жүз квадрат пеш қоясың мхм ол жүз елу литр шығады қайталап жіберсеңіз сұрағыңызды екі жүз квадраттық пешке ішіне жүз литр су кетеді сонда қанша квадрат болды ана пеш тағы да бір ыыы э, хабарласқан көрерменімізді қосайық артынша ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам қандай сұрағыңыз бар айта беріңіз мен жаңа үйде деген ленинградский вариант еді ғой <coughs> иә иә иә вариант еді аха сол бір батареям қызбайды үйде э, аха сол жерде су айналмайды воздығын бәрін шығардым мхм болсаң бәрін шығарыптың бірақ айналмай жақсы түсінікті рахмет соңғы батареям деді ма иә бұл неден болуы мүмкін воздухын бәрін шығардық ауасын шығардық суын тазаладық құйдық енді мынандай жағдай ғой біз мысалға төрт бұрыш қабырға болғаннан кейін оны жаңағы ленинградский стильмен жүргіземіз бірақ анау повороттары көп болатын болса ол да ауаны ұстайды да ары қарай жылу бермейді себебі сол бірден бір себебі сол жақсы түсінікті енді бізде отопление дыбыс шығарады тықылдайды дейді ә, бұл воздухтан болуы мүмкін бе тараз қаласынан отопление енді ол көмір жағатын пеш болатын болса көмір жағатын пеште негізі дауыс шығып тұрады кейде бірақ ондай қатты шықпайды <coughs> енді ол енді рассчитный бачок қайнаған секілді жаңағыдай қайнаған кезде дауыс шығармаса ал басқа уақыттарда ол дауыс шығармау мүмкін емес енді бір кісі жазып жатыр алматы қаласынан осы дәл осы сұрақпен байланысты настенный газ яғни қабырғаға газ пеш қойғанбыз дейді кореялық ә, бірақ соның батареялары үнемі тырсылдай береді неліктен дейді батареяда мүлдем ауа жоқ тырсылдай беретін енді кореялық пеш дейді қазір ол пештердің жалпы кейбір сапалысы бар сапасы ә, <coughs> жаңағы сапалысы да бар және сапасы төмен де бар ғой енді оны қандай пеш қойғанын біз енді аллаху әлем біз біле алмаймыз бірақ енді ол на стене пеште ондай дауыс шығар <coughs> қазіргі енді жаңа да ондай дауыс шықпайды мүмкін ол диаметр азайғаннан ба судың жетіспеушілігінен болған шығар көп жағдайда судың уровень тексермейді ғой ол қызылға көтеріліп кетеді жаңағыдай или воздух жаңағы настенный пештің өзінің ішінде воздух шығаратыны бар соған воздухтың аздығы болады кейде кейде ол э, неден тыс көбейіп кетеді сол себептерлер де болады соған да қарау керек енді бұндай жағдайда мамандарға жүгінген абзал да өйткені өзім білем деп істесең көп шығынға бат, көп шығынға батуы мүмкін да ал мамандарға неғылса жүгінсең кішкене шығын да азаяды проблемасы да шешіледі керемет түсінікті енді бізге тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар ә, тыңдап отырмыз қандай сұрағыңыз бар ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам қандай сұрағыңыз бар айта беріңіз мен жаңағы трубаны отопление жүргізген уақытта отыз екілік трубамен полный жіберген жақсы ма или бара бара артқы жағын жіңішкелетіп жиырма жиырма бес трубаға өткізген дұрыс па соны білейін деп едім ғой сіз егер трубаны жаңадан ә, отопление жаңадан басып алсаңыз әлбетте үлкен ә, э, жаңағы отыз екілікпен жүргізгеніңіз абзал тек ана батареяға жақындайтын жерін ғана жиырма бестікпен болмаса жиырма жалғағаныңыз сол жақсырақ жақсы рахмет сұрағыңызға керемет өйткені ол <coughs> жуан болған сайын жылуды да жақсы береді давление де жақсы болады мысалы өзі үйде белгілі ғой мысалға су грананы аққан кезде мысалға ол диаметрі жақсы ә, аз болса ол қысылып шығады ал анау диаметрі көп болса ол емін еркін көбірек шығады көбірек иә айналуы да оңай айналуы да оңай циркуляция жүруі де оңай жаңағы воздухты шығарған кезде де ол бірден бір пайдасы бар енді кейбіреулер жаңағы тіпті он үштік он бестік пластик трубалармен жүргізіп жатады ғой енді ол әлбетте оның жылуы да көп сақталмайды және ол да бір жылу береді деп айта алмаймын өйткені ол басқа мамандарға жүгініп оның бәрі ауыстыртады азайған себепті жақсы меніңше үлкенірегін қойған дұрыс дейсіз ә, ассалаумағалейкум мен енді паровой құрып жатқан едім күн жылғанда суды төгіп тастаймыз ба әлде тұра бере ма дейді ол енді төгіп тастаса да болады тұра берсе де болады жалпы иә тұра берсе қандай зиян ол пластикте болатын болса ол ешқандай бір зияндығы жоқ иә пластикке келер иә, зиян жоқ иә де зиян жоқ иә алюминге де зияны жоқ ал енді темір болса темір болса оны төгіп салғанда таттанып кетуі мүмкін ба соны төгіп тастаса кішкене таттанудан да кішкене сақталады ал енді іші бос тұрса ол жаңағы кеуіп құрғап өзімен өзі бір шіріп түсе бастамай ма желініп деген сияқты ол енді көбінесе шіритін жағдай ол көп пайдаланбағандықтан болады ғой енді енді әрі қарай оқиық біз осы жылы сапог пеш қойғанбыз дейді иә оборот жоқ үйде үй жылымайды сыр сасиды үйдің іші дейді терезелер терлейді теплый пол тоже жай ғана жылиды дейді осы мәселені қалай шешсек болады үйдің ішіне күндіз түні от та тез суып кетеді жаңағы бірден бір себебі жаңағы диаметр аздықтан мм ол сосын жаңағы жүргізген адам қалай жүргізу ол да маңызды көп поворот бола берген сайын ол жылудың бәрін ұстай береді көп диаметр азая берген ол да жаңағы жауап беріп қалдым да ол да ұстайды да кішкене жылуды <coughs> мхм ә, чугунный паровойға пластикті жалғауға бола ма дейді жартысын түркістан қаласынан жазып жатыр чугунныйға енді жалғауға болады әлбетте негізі болады иә оның зияны жоқ қой зияны енді мынау жаңағы паровойдың батареяның жанындағы теміріне пластик иә. пластиктен келетін иә, иә темірге темірге бұралап пластикке шығатын муфталар болады ғой иә, иә солар арқылы шығаруға болады оның ешқандай кедергісі жоқ зияны ешқандай кедергісі зияны жоқ енді әрқайсысының басына кранын қойып жаңағы ауасын шығаратын дұрыстап қойса енді дәл осы бірақ енді көп жағдайда чугунныйға жаңағы пластикті қойып атпайды енді неге неліктен енді ол біріншіден жаңағы әрқайсысы өзі зерттейтін адамдар болады ғой кейбір кезде осыны зерттеп көрейікші дейтін мысалы сондай адамдар ғана қоймаса содан хабары бар адамдар ғана қоймаса ал хабары жоқ адамдар ол көбінесе алюминийді қояды пластикке пластик ал темірге ол чугунийді қояды көп жағдайда бірақ енді мүлдем аз жаңағы чугунге пластикті қоятындар мүлдем аз өйткені қорқатын шығар еріп кетеді деп енді білмегендіктен ғой енді енді өзіңіздің бір жеке мәселеңізге жеке басыңызға қатысты бір сұрақ қояйыншы ә, көрермендерімізге де қызық шығар бұл дәл осы мамандықтың қаншалықты маңызды және керек екенін енді түсініп жатыр да адамдар енді мына қысқа дейін көп мән бермейтін шығар қыс келіп мына күн суыта бастаған кезде дәл осы маман иелерін іздеп кетеді ә, осы бір білімді өзіңіз қайдан оқыдыңыз қайдан үйрендіңіз жалпы бұл мамандықты қайдан оқыған дұрыс деген сияқты бұл мамандықты негізі біз өзіміз бірінші мен негізі дәнекерлеуші болып жұмыс істеймін негізі жалпы өзім сол дәнекерлеуші болғаннан кейін сол газға да трубаға да қатысты болғаннан кейін ол өзің үшін үйренесің тәжірибемен тәжірибемен келеді аха тәжірибемен келеді және ізденумен келеді енді әртүрлі жағдаймен әртүрлі клиенттер әртүрлі жағдаймен звондайды соның проблемасын шешіп беру керек сол үшін өзің ізденесің да енді бұған кейбіреулер немқұрайлы қарауы мүмкін бірақ әркім өзінің ісін жақсы көріп істесе содан бір нәтиже шығады енді Э, махаббат қоя білу керек қой әр нәрсенің өзін сонау ә, э, төле би ауданы ленгір қаласынан тағы бір көрерменіміз жазып отқан екен енді қысқа жауап беруге тырысайық біздің ыстық су болмай жатыр дейді су ағады ыстық суды қосса дейді ыстық суды мен сұрағымды дұрыс түсінбедім жақсы сұрағы түсініксіз енді бір көрерменіміз сізге сәттілік тілеп жатыр алла разы болсын сәлеметсіз бе өте керемет сұхбат менің әкем де інім де осы салада жұмыс істейді керемет Э, өте керекті маман мамандық жұмыстар өте жауапкершілікті жұмыс дейді сәттілік тілеймін дейді сізге енді бізге көп сұрақ қайталанып келіп жатыр құрметті көрермендер э, осында жіберген сауалдарыңыздың көбісіне жауап бере алмай қалсақ э, сөз басында демек айтып қойдық бұл эфирдің қайталауын ертең таңертең сағат 11.00-де дәл осы тәлім тв арнасынан көре аласыздар және де бұл YouTube порталына да шығатынын ұмытпаңыздар енді біздің эфиріміздің аяқталуына міне аз ғана уақыт қалды Үм, сөз соңында бір қорытындылайықшы қысқаша жауап қайырсаңыз жалпы ә, көрермендерімізге мына қысқа қамданар алдында қандай дайындық жасау керек не істеу керек нені ескеру керек осы бір мәселені айтып өтсеңіз көп жағдайда біз мысалы қыс келмей жатып біз сол үйдің жылуына мән берсек екен от жағатындар көмірдің көмір жағатын пешке мән берсе екен ол өйткені өзінің бала шағаның қауіпсіздігі өзінің амандығы көп жағдайда жаңағы угардан қайтыс болып жатқандар көп болады мхм өйткені ол жаңағы құбырдың біріншіден тазаланбауы жарылуы дұрыс жаңағы жұмыстың жүрмеуі қалай ремонт жасалмағандықтан енді соған көп мән берсе дейміз сондай нәрселер азаятын еді ә, екіншіден мынау настенный наполный қоятын кісілер соны бір сапалы қоятын бір маманға жүгініп солардың көмегімен қойса дейміз енді олар әлбетте бір қымбат алмайды әркімнің сіздің өзіңіздің сөйлескеніңізге өзіңіздің келіскеніңізге байланысты сол нәрсеге бір мән берсе деп ойлаймын өйткені көбісі бізге қыста қалған кезде звондайды да жақсы ә, рахмет ә, талғат мырза бізге арнайы уақытыңызды осындай күннің суығында бөліп алтын уақытыңызды бөліп келіп отқаныңызға үлкен алғыс білдіреміз көрермендеріміз де өздерінің біраз сауалдарына жауап алды деп ойлаймын ә, бұл алдағы уақытта енді жұмысыңызға тек қана сәттілік тілейміз ә, құрметті көрермендер қазақта бір керемет сөз бар ғой қыстың қамын жазда ойла деген сол себепті мына бармағымыз мұрынға тақалғанда әйтеуір қыс жақындағанда күн суытып кеткенде бас салып жүгірмей осы арнайы мамандарымызды іздемей ә, мейлінше күн суымай ертерек иә ізденіп қамданып үйдің жылуына e, жылы болуына барлығына мән берейік біз сіздермен қоштаспаймыз келесі эфирде кездескенше дейміз аман сау болыңыздар